Hai semua, welcome back to my channel. Kepada yang first time tengok video saya, nama saya Haja dan hari ni saya akan buat video untuk review tteokbokki dan juga kimchi. So, stay tuned. Okay guys, sekarang uh, seperti yang korang boleh lihat, bersama saya ialah tteokbokki chinggu. This is homemade halal ingredient punya tteokbokki korang boleh search dekat Instagram Cinggu Mai. This one uh, Haja beli dengan kawan Haja. Ya, yeah, senang je nak buat topoki ni. Kita dah bagi arahan dekat sini. Nanti korang tengok video Haja masak ni, okay? So, jom kita tengok macam mana nak masak dia. Okay, kalau berdasarkan arahan di packaging, memula korang kena besar topoki ni dengan air yang panas dalam 10 minit. Kemudian toskan. Lepas tu korang kena masukkan sos dia ke dalam frying pan. Tambah 5 sudu air. Dan masak topoki selama 5 minit. Macam dalam ni, hanya tambah sikit uh, ah, cendawan noki untuk nak lupa nak cakap dekat sini pun Hajar ada satu homemade cincin ya uh, beli dari kawan juga yang sama ni kita nak review sedap ke tidak cincin dan topoki homemade ni ni yang dah siap masak so saya dah lapar sangat saya tak boleh tunggu so mari kita cuba rasa bismillahirrahmanirrahim Okay, so this is my first time makan topoki jenama ni. Hmm. Ni Haja ada letak juga cendawan inoki sedap ni ada letak cheese juga sangat sedap dan mudah dimasak harga pun berpatutan RM13 kalau tak sedap RM13 kita acak-acak korina lah sikit kan dia letak telur rebus semua sekarang saya akan review kucing. actually dah makan dari tu sebab tak sabar nak rasa nampak tak dah makan separuh dah compare tu dengan kimchi dekat pasaraya Sejujurnya saya lagi suka yang ni sebab rasa dia tak strong sangat Jadi saya percaya yang ni hmm, Kalau korang macam jenis nak, baru nak biasa makan kimchi This one sangat sesuai korang macam tak terkejut lah dengan rasa kimchi tu sebab Dia tak strong sangat rasa dia Masam tapi ini macam tu rasa kimchi kalau korang beli yang kat pasar raya tu korang akan rasa dia macam very gassy. Hmm. Bagi saya dia punya rice cake ni sedap. Saya pernah beli dekat JJ, JJ Asko. Dia punya topoki tu kan. Macam cair tau. Tak lah salah masak ke Dia macam tak rasa pun texture kenyal tu. Macam cair je makan kat mulut. Hmm, this one. Kan, rasa kenyal. hmm, nak kata pedas tak ada pedas sangat ada rasa hint of spicy but for me okay je Yay, so dah habis makan uh, Saya punya review secara keseluruhan Saya rasa yang ni sangat mudah dimasak Tak sampai 15 minit dah boleh siap And saya tak nafikan dia punya Ni pun macam portion dia pun just nice lah untuk makan seorang kan um, So still okay, rasa macam gochujang macam tu uh, Tapi dia dah well flavored lah, korang tak perlu nak tambah apa-apa perisa Nice rasa dia sedap lah kimchi pun sedap juga jadi kepada yang berminat korang boleh roja-roja nombor di atas korang boleh dapatkan daripada dia so that's all thank you for watching jumpa lagi korang di next video bye